Добрый вечер. Добрый вечер. Надеюсь, ваша суббота проходит замечательно. И э, сегодня, э, поскольку сегодня выходной, я вас приглашаю на свою кухню для того, чтобы э, рассказать об э, о замечательном хопонопоно инструменте, который... Э, ну, у меня, например, он каждый день. И надеюсь, после этого эфира вы тоже, э, может быть, вы вдохновитесь на то, чтобы использовать этот инструмент. Этот инструмент называется «Синяя солнечная вода». И сегодня мы с вами рассмотрим, как же ее делать, какие условия и так далее. Потому что я заметила, что на протяжении а, какого-то времени, сколько бы я ни говорила об этом, никогда никто Э, как будто бы <laughs> не слышат, что ли, да, но опять это наши воспоминания, и э, делают определенные ошибки. Так вот, этот эфир создан для того, чтобы у вас не было ошибок в приготовлении синей солнечной воды. Немножко хотела сделать другой ракурс, но поскольку, видите, здесь немножко отражение э, световое, да, а, и поэтому пришлось забиться в уголочек для того, чтобы показывать, но ничего. Итак, Синяя солнечная вода. Есть несколько а, определенных условий, которые нужно соблюсти. Да? Эти данные получила Морна на Ломаку Семена от создателя, поэтому все, что нам нужно сделать, это не э, создавать велосипед новой модели, а просто использовать то, что уже есть. Итак, а, нам обязательно нужна будет вода из-под крана. Но опять я говорю, я хотела вам показать свой кран, а, налить воды не получается из-за ракурса, поэтому я налила а, в, стака... в воду из-под крана сразу же в посуду. Какая же нужна посуда? Посуда нужна, во-первых, стеклянная, во-вторых, синяя. Можно использовать синюю бутылку. Эту бутылку, например, а, мне подарили из Ирландии, и в ней была водка. На ней ничего не написано, поэтому вот мне, мне это очень понравилось, и она не похожа на а, саму бутылку, да, а вот какой-то графинчик такой. Итак, наливайте воду а, либо в графин бутылку, либо, если у вас нет ничего другого, например, самая первая моя синяя солнечная посуда была э, вазой. Правда, не, не эта, а другая но все же, да, это уже стало большое, потому что у меня ничего не было под рукой, я очень хотела все очень быстро, поэтому синяя ваза тоже подойдет. Наливаете туда воду из-под крана обязательно. Есть еще такая вот маленькая, сейчас я больше ей пользуюсь. Это синяя э, бутылочка. Она очень удобна, потому что куда бы вы ни перемещались, у меня такая жизнь мобильная, я э, не, э, иногда бывает такое, что я месяцами не бываю дома, поэтому со мной всегда синяя бутылочка, этого предостаточно. Я могу целый месяц путешествовать с этой бутылочкой, и она у меня э, достаточно часто, каждый день используется, но воды достаточно а, для того, чтобы, ну, чтобы все, все мои нужды как бы а, были удовлетворены. Поэтому вот эта бутылочка тоже доста э, достаточно, чтобы была, да. Если вот таких вот больших бутылок красивых не нашли, ну и не надо, значит достаточно этой. То есть а, не засоряйте себе голову и обыкновенными вещами используйте то, что у вас под рукой. Если у вас нету синей бутылки. У нас вот такие дорожные есть на сайте чудеса Хопанупона, можете приобрести. Ну, а если вообще как бы ничего нет, то обязательно просто, понимаете, синее стекло, синее синего цвета. Притом а, синий цвет может быть разный, то есть светло-синий, темно-синий, как у меня, да. Я никогда не видела а, стекла а, голубого, поэтому не могу вам даже показать, у меня нету такого, да, но если даже это увидеть, этого тоже будет достаточно. А, а, blue Solar Water. Blue на английском означает синий или голубой. У них нету там таких вот разграничений. Поэтому э, синий, любой цвет, пожалуйста, можете использовать. Дальше. Я вам сказала, обязательно нужна вода из-под крана. Если обычно все кричат, что у нас вода грязная и так далее, но как, кто сделал эту воду грязную, да, тут же начинается обвинение кого-то, земли или еще что-то, да. Поймите, хоупонапона о стопроцентной ответственности. И если вы думаете, что вода в кране грязная, то это всего лишь воспоминание. Но обязательное условие для того, чтобы э, синяя вода все-таки изготавливалась, нужна вода из-под крана. Притом, неважно, как она к вам поступает, там, через родник там, или еще что-то. Вода должна быть из-под крана. Вот и все. Поэтому обязательно используйте такую воду. Дальше, следующее условие для того, чтобы приготовить синюю солнечную воду, это прямые солнечные лучи. Ни в коем случае, даже в холодное время э, года, не ставьте эту бутылку, например, сейчас я... При... Это не синяя вода еще, это просто вода обыкновенная из-под крана, я ее налила, да, а, ее не стоит ставить на подоконник, потому что через подоконник, через а, стекло а, в окне синюю солнечную воду не делают. То есть вы бесполезно тратите свое время. Поэтому а, лучше вынести а, эту вазу, эту бутылку, э, э этот стаканчик. Кстати, у меня есть тоже а, синего цвета стаканчики. Да, вот я забыла ее взять, но уже не, больше, не буду а, ходить показывать. Значит, это все ставите либо на балкон, либо, если у вас частный дом, на улицу на 15-60 минут. Это то время, которое необходимо подержать воду под прямыми солнечными лучами. Для тех, у кого нету балкона, у кого нету частного дома, у кого обыкновенная квартира и никаких просветов, да, а, конечно же, окошко вы открывать не будете. Но я нашла одно, один вариант. Однажды я приехала в гости, у них не было ни того, ни другого. Что я сделала? Мы а, просто подготовили, то есть налили э, воду э, в, в контейнер стеклянный и открыли форточку. И таким образом через форточку, вот эти солнечные лучи стали попадать прямо на посуду и ушли гулять. То есть как бы проветрились. Проветрили помещение и одновременно зарядили водичку. И опять я говорю, 15 минут этого максимум, это, это, это достаточно. Если хотите больше, 60. То есть определяйте время зарядки воды а, по своим ощущениям, да, от 15 до 60 минут. Больше не нужно. Но у меня были такие ситуации, когда я оставляла эту а, вазу, первую свою вазу на улице, а и забывала про нее, и она у меня стояла там, например, один день или <laughs> два дня, да, до тех пор, пока я не вспоминала про нее. Это тоже нормально, но единственное, что нужно сделать, это если вы выносите эту синюю солнечную воду на э, улицу, обязательно прикрывайте э, эту бутылку э, чем-то. То есть э, сейчас у меня вот такая вот стеклянная крышка, да. А, если у вас стеклянной крышки нет, то можно просто использовать обыкновенную, обыкновенный пластик. Так, где у меня это пластик? Э, да, Обыкновенный э, пищевой пластик, вот такой. Достаточно просто поверх э, разложить. Единственная причина, почему э, нужно прикрывать пластиком только для того, чтобы грязь, мухи и остальные э, жители э, нашего окружения как бы не лазили в эту воду. Обычно, э, если вы делаете это летом, то все мухи будут там, потому что им тянет к этой воде. Не знаю почему. Но э, единственное, что нельзя делать, это накрывать э, бутылку или вазу, или ну, типа, вообще ваш контейнер чем-то железным. Поэтому железо убираем, то есть железо, оно как бы блокирует создание вот такой воды, а, вот, и а, поэтому мы этого просто избегаем, хорошо? Дальше. А, я вам сказала уже, что вы можете использовать любую, любой контейнер, а, синий, голубой, а, любых объемов. Вот. Хорошо, вы скажете, у меня одна единственная бутылочка вот такая. Да, допустим, у вас другой нету. А, вы готовите эту синюю солнечную воду, и а, многие спрашивают, а можно ли переливать? Конечно, можно эту бутылочку переливать, то есть водичку эту как приготовили. Ну, например, вот я, а, у меня есть здесь вот одна бутылка, э, банка, у меня всегда запасы этой воды. Вот, допустим, если я приготовила, здесь у меня синяя солнечная вода, она уже приготовленная, я ее запросто могу просто слить в эту банку. И таким образом я могу ее пить, а этот э, контейнер у меня уже пустой и готов для того, чтобы я производила еще больше э, синей воды. Синяя вода – это классный инструмент, и а, сейчас я вам перечислю только некоторые моменты, а, который, с которым работает этот а, инструмент «Синяя солнечная вода». А, у нас будет еще эфир, может быть, на следующей неделе, и я вам покажу еще больше, что можно с ней делать, потому что у нас эфир небольшой, а, чтобы у всех было время для отдыха, и у меня тоже, мы его сделаем коротеньким. Вот. А, во-первых, а, если у вас есть э, мигрени постоянные, да, э, вам очень понадобится эта синяя солнечная вода, потому что синяя солнечная вода работает с воспоминаниями, которые вы, вырабатывают эту мигрень. Да. Э, дальше, если у вас, например, ну, бывает такое состояние, очень вижу много на просмотрах, есть такое, что, например, ваша аура, и в ауре бывают дырочки – Поэтому если вы, э, ну там другие условия, если хотите, мы сделаем эфир про, по, по этому поводу, но если вы хотите, даже если вы не знаете о том, что есть у вас дыры на ауре или нет, потому что человек обычно чувствует себя не очень хорошо, э, синяя солнечная вода очень мягко, мягко, мягко-мягко э, забирает. А снирмарина, много хлорки в воде, это не вредно? Э, хлорки нет в воде, нужно чистить, это ваше воспоминание. Понятно? Обязательно чистить. И э, солнечная вода, когда она производится, она уже нейтрализует все негативные вещества. У нас на сайте Хупанапана ТВ аж 2 или 3 года назад было снято э, видео о том, что мы делали э, замеры этой воды э, в экологической лаборатории э, государственной в Казахстане. У нас есть определенные Э, измерение того, что происходит с водой. Все то, что в воде, в нашей обычной воде, а, идет в наши дома с негативным эффектом, хлорка, там еще какие-то элементы, да, посмотрите, просто я не хочу вникать, потому что это уже видео есть. Вот. Все это у нас снижается, а все те элементы, которые э, человек хочет обычно привнести в воду, оно само по себе за 15-60 минут увеличивается. То есть все хорошие элементы, которые необходимы для нашего тела, они улучшаются. Да? У, и для того, чтобы, э, когда вы будете петь, уже идет своя балансировка. Но а, причина, почему синяя солнечная вода а, такая полезная, потому что создатель ее заряжает для определенного человека. Для меня это будет свое, для вас это будет свое. Понятно? Поэтому я не могу сказать, что для всех она будет одинаковая. Вот у создателя есть свои как бы ключики для, для каждого из нас. Это интересно. Так, дальше. Как же, э, что еще э, с этой синей солнечной водой можно делать, с чем, он, э, с чем синяя солнечная вода еще работает. Вот э, те самые сомнения, которые у вас возникают, депрессивные состояния, какие-то меланхолии и так далее, пожалуйста, обязательно пейте, э, синюю солнечную воду и в больших количествах. Да? Если врачи говорят, что нужно пить хотя бы 2 литра воды, вы сами а, наблюдайте за собой и а, определяйте, сколько вам пить. И тем более, если у вас есть э, проблемы с лишним весом, э, синяя солнечная вода работает как раз с воспоминаниями, которые стирают потихонечку-потихонечку э, вот эти воспоминания, да, вызывающие как бы голод, желание кушать, кушать и кушать. Я не могу сказать, что это все происходит сразу, это все очень мягко, постепенно, без каких-то провокаций и так далее, но, однако, это все работает. Поэтому, наверное, мне везет <laughs> и, и я уже, кстати, вчера только исполнилось 13 лет, как я использую процесс Хопонопона и пью синюю солнечную воду, поэтому рекомендую, да, и вам. А, что еще делает э, синяя солнечная вода, где она работает? А, с воспоминаниями, которые могут, э, ну, как сказать, Э, если, если использовать, использовать синюю солнечную воду с вашим автомобилем, то э, хотя бы предотвратить какие-то элементы неприятные, которые могут, например, в течение дня ну, спровоцировать аварию или какие-то там столкновения и так далее, вот для этого синяя солнечная вода очень хороша. Поэтому, когда, если вы автомобилист, обязательно используйте эту синюю воду. У меня одна бутылка такая лежит в машине, потому что если что, я прибегаю. Особенно если я э, еду на далекие расстояния, я обязательно э, опрыскиваю колеса, э, корпус и протираю внутри. Ну, это я. Может быть, у вас будет свое вдохновение, как вы можете использовать э, синюю солнечную воду. А, я не могу рассказать, как все остальные используют. Я могу рассказать только о себе, Э, и как это для меня работает. А, много других еще моментов, с чем работает синяя солнечная вода. Об этом сейчас э, заострять как бы внимание не буду, перенесу это на следующий э, эфир. А сейчас я просто покажу некоторые способы, а, как можно использовать в ежедневной жизни синюю солнечную воду. Ну, а, во-первых, вы можете налить эту синюю солнечную воду, как я вам сказала, уже перелить. И отсюда уже можете наливать э, синюю воду, концентрированную синюю воду э, в а, ваш, например, в кастрюлю с супом, который вы собираетесь варить, или в чайник, пожалуйста. То есть э, нет такого запрета, что синюю солнечную воду нельзя кипятить. Кипятите на здоровье, как хотите, да. Дальше, что можно делать с синей солнечной водой? Это Э, помыть, например, фрукты. Вот я эти фрукты помыла обыкновенной водой, да, вот, и а, что мне легче сделать сейчас, чтобы, ну, как бы, я могу э, налить в миску а, ту же синюю солнечную воду и прополоскать, да, но бывает, что я ленивая, и все, что мне <laughs> нужно сделать, это вот так вот побрызгать по, а, по всем фруктам. А, однажды их лякала Хюлен, когда он купил э, ягоды, он э, как раз помыл это все, побрызгал, и э, он услышал, что ягоды сказали, то есть там свой кайф у всех э, фруктов происходит. Я не слышу, что говорят фрукты, поэтому не могу сказать, что сказали мои мандарины, но все же это тоже способ для того, чтобы обрабатывать. Если вы едите мясо, э, готовите мясо, помойте это мясо и тоже так же побрызгайте э, аналогично аналогично фруктам, потому что мясо, оно содержит все-таки воспоминания, страха и так далее, потому а, забой животных и, и всякая прочая ерунда, о которой мы говорить тоже не будем. В любом случае, как бы, а, используйте это в пище, потому что нам нужно нейтрализовать э, информацию, энергию, которая есть. Поэтому а, все, что нужно сделать, это помыть помыть мясо обычной водой, например, да, и э, использовать синюю солнечную воду для нейтрализации, потому что э, единственный, а, единственная причина этого инструмента – это нейтрализовать и корректировать то, что делает Хоупанапон. Это еще один момент, как можно использовать. Да? Дальше. А, вы можете поливать растения. Например, у меня здесь, вот, я не знаю, видно, не видно, видно, да? Вот, а, например, э, есть у меня здесь небольшая орхидея. Я могу ее либо полить, Цветы очень любят эту воду, и по э, моим наблюдениям, и не только по моим наблюдениям, <clears throat> э, цветочки, они намного лучше растут. Вот, я могу просто опрыскать, если я просто не хочу э, поливать или еще что-то, у меня какие-то причины, <laughs> я могу тоже это опрыскать. Дальше, что я делаю, я, у меня э, живет три зверя. Наверное, у вас тоже есть э, Э, какие-то домашние животные, и поэтому домашние животные очень тоже замечательно реагируют на эту воду. Ну, по крайней мере, неважно, что происходит во мне, что-то и в них тоже происходит, да? Поэтому я делюсь этой водой и с ними. А, например, я вот сейчас позаимствовала у них миску, миска с водой, обыкновенной, обыкновенная вода, да, а, неважно, какую вы воду используете, из-под крана или какую-то привозную и так далее. Вот вы налили это в миску. Теперь достаточно просто брызнуть в эту миску несколько капелек, несколько пшиков сделать для того, чтобы вся вода соляризовалась. То есть а, это концентрированная вода, которая может достаточно, достаточно капельки для того, чтобы вся вода пошла уже, а, и э, э, чтобы она стала уже синей солнечной водой. Поэтому, пожалуйста, можно использовать и этот способ. А, мои кошки уже любят эту воду и не хотят что-то другое. Вот. А, что еще можно делать? А, сделать, например, есть такая вещь, как делать лед, да? Поэтому мне, например, это очень нравится. А, потому что если, например, пришли а, гости, или, допустим, не обязательно гости, для меня тоже это нужно, да? А, например, я решила сделать такую вот э, за, замороженную воду я наливаю, ставлю в холодильник, и эта водичка у меня, получается, замораживается. И получаются вот такие вот интересные, видно, не видно, вот они, вот, а, эти э, ледышки синей солнечной воды я могу использовать в разных, в разных ракурсах. Например, если вы любите э, сок, да, э, а в соке же нету солнечной воды, вы же знаете, что никто не делал эту солнечную воду и в сок не вливал. Вот, ну, например, вот у меня это, конечно, не сок, это немножко другой напиток, и как бы и что я могу сделать, это просто добавить туда вот эти вот ледышки, пожалуйста, у вас готов а, интересный напиток, притом сок, а, компот. А, для детишек очень будет здорово. А, и не только для детишек, для всей, наверное, семьи. И в первую очередь для меня, потому что мне нужна эта водичка. Вот. И дальше уже можете даже, допустим, если гости придут и так далее, про декорировать, и получается такой тропический гавайский напиток получается, да? Вот, то есть а, вы можете делать все, что угодно. Если вы любитель вина, да, а, то же самое, вот, я не знаю, как у других, но, например, когда у нас приходят э, в гости люди, и, например, есть какой-то напиток, допустим, виски или же... Э, вино, да, я особо как бы в них не разбираюсь, <laughs> главное, чтобы мне гости сказали, что они пьют, чтобы я, у меня это было, да, но а, даже я не обязательно, я не должна им говорить, что я использую хопонопона, все, все, что я делаю, это просто готовлю лед, потому что в основном мои гости, они любят лед, поэтому этот лед обязательно я приготовлю из синей солнечной воды, и они запросто могут э, класть сколько им надо в их напитки, во-первых, это охлаждает, во-вторых, а, ну, не знаю, какой-то какой, -то, какой интересный, э, интересная вещь. Например, у меня ребенок, если даешь просто сок, это неинтересно. А когда ты вот так вот сделаешь, там украсишь и так далее, вот это интересно, вот это я попью. Да? И многие дети, мне рассказываете вы уже через, через соцсети, а, э, говорят, что детки тоже любят э, эту водичку, для них она какая-то волшебная и так далее. Пусть это будет элемент игры, неважно. Самое главное, знаете, что эта синяя солнечная вода работает и очень замечательно. А детки, они всегда чувствуют, и они всегда идут именно туда, где есть а, какое-то волшебство, где есть какая-то интересная божественная работа. Поэтому а, вот эти всякие моменты, о которых я сегодня рассказывала, вы можете а, в свою ежедневную рутину, а, в бытовую жизнь как-то внедрить. На следующей неделе я покажу еще а, способы, как использовать синюю солнечную воду для того, чтобы сделать вашу жизнь полегче. А, поэтому не переключайте канал, как говорится, да, подписывайтесь, а, зовите своих друзей для того, чтобы изучать вот эти моменты, и чтобы все вы пробовали, пробовали и э, улучшали здоровье, улучшали финансы, да, потому что с финансами синяя солнечная вода работает, мы об этом поговорим на следующем на следующей неделе я покажу вот. И а, позвольте с вами попрощаться, пожелать а, хорошей субботы, завершения субботы, завершения хороших, а, в, в, приятного воскресенья и а, всего, э, всего хорошего. До свидания. Cool TV show.